осы тұрысбек бауырымыздың нағашысы бекжан құда болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса бақыттың бастауы деген ағаймыра мына қашқынбековтер әулеті Сатыбалды атамыздың баласы әлі бауырымыздың міне елден бата алу көкпар той ағаймыра атабабаларының ата бабаларының әруағы асқар алатау әкесі Сатыбалды әкесінің әруағына алтын құрсақты анамыз бастура анамыздың аруағына құран бағыштап ас беріп беріліп жатқан бата алу көкпар той ағайын мынау ниеттері қабыл болсын қадірменді ағайын мынау көкпар жерге түсіп қалды қадірменді ағайын бір түйе төрт өгіз елу мың теңге барып аласыз жүз мың теңгені келіп аласыздар деп атаған болатынбыз ағайын мынау қиылға кіргенде қайымыра жембет қалдыбай мырзаның намыс көк есімді аты мүлін жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз басып кетті көкпарды қадірменді қайымыр әй мәреге бір екі бір екі төменгі мәреге қазіргі бір түйе төрт өгіз елу мың теңге салымға кереметті тұлпарлардың егесі айтулы атбегі белгілі кәсіпкер іскер азамат жиенбет қалдыбай мырзаның намыскөк есімді атымен Баруын, мына алла қаласа 2023 жылдың 5 наурыз күні ұлы насыр көкпар беретін жақып қажы көкеміздің баласы өзбекстан қазақстанға белгілі ғалымжан шабандоз тастады қадірменді ағайын міне төменгі мәре бір түйе төрт өгіз елу мың теңге салым қадірменді ағайын міне тамаша